Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Подрібнювачі гілок Дравосірка. На відео е, модель подрібнювача гілок із серії PRO DS120D14 Pro Дравосек. Транспортер довжиною 2 метри, дизельний двигун 14 кінських сил. На відео ви можете бачити, як клієнти самостійно забирають гілку потрібного. Ми проводимо інструктаж по роботі та робимо перший запуск дробілки. Демонструємо, як рубати гілки. Майте на увазі, що на подрібнювачі стоїть новий двигун, який перед повноцінним До нових зустрічей на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі.